するしないそれでは今回の匠ご覧ください第4曲オーラス5本場開始です皆さん手配を開けてください ダラはワく続きましたオーラスそうだねはい今回ドラが吐く1枚ありますねいや本当状況悪くなって手配も悪くなってかなり最悪ですけど、唯一の救いがねペイ役杯統一あペイ茶ですねはいあのやっぱりトップが本当に偉いので、はい、これはもう自分で上がりに行かないといよいよ900点差ですか、はい、何上がられてもまくられるし、うん、脳天、 親脳天、自分脳天で、なんちゃ天敗でもね、終わるんで、結構上がられる、あ、まくられる可能性上がりました。なので、これは、はい、ペイを泣いて、上がりに向かいます。はい。そう。そうそうそうそう。いつ頃まで、お持ちになられる、はい、この手は、あのー、まだあんまりやる人いないんですけど、吐くね、今切って OK です。実は。実は。はい、この手って、 この曲って自分の脳天も結構許されてないんですよ。そうですね。はい。まくられます。脳天でもまくられる可能性がある以上、吐く持ってて重ならずに降りるっていうことによくなるんで、うんうんうん、オーラストップ名第1打薬杯ドラディリは結構ありなんですよ。キムさんもそれ今、はい、しようかなと思ってますか、はい、うん、ただ喜んで切りたいわけじゃないんで悩みますがいやでも切りますこれは 脳天許されない以上はで泣かれたらもうちょっとどうするか考えます、はい、結局今泣かれるとしたらいつ切っても泣かれる範囲なんで、ね、はい、まずね状況が分かりやすくなるってメリットもあり、うん、でまあ、やっぱり残ってても結局脳天でまくられる未来も結構あるんで、はい、切っちゃいましょう。 全局のような状況の点差だったらこの白からは打ってないそうそうそうそうそう全局は脳天許されるんで切らないですねこんだけ悪いとこのね点差と状況の差でガラッと第一だから変わるわけですよね、はい、はい、そうですねいや勇気いりますけどね、ポンされたらどうしようっていうね、うん、さあペイが出たポンペイをポン仕掛けていきます えー、これで、はい、あとは役ができたんでもう形ができればいいだけなんですけど、はい、あのこれ以上は僕ねもう地位もポンもしないんですよえしないんです実ははいあのー、っていうのもなん放獣した場合何着まで落ちるかもう果たして ラスまであるんで、親に打ったり、まあ、こっちに打ったらまあ3着です。こっちに打ったらもう1曲続くとはいえラスもあります。なので、守備力は落としたくない。のギリギリのライン、役杯だけは1個ないとこはギリギリのラインなんですよ。そうだったんですね。はい。もう、これ以上泣かない、守備も大事ってなるので、結構ね、初と難はね、残したい。ってなるとけど、 けど、けどうんそれがまず初難を残す理由としてはありますただ麻雀って本当あのいろんな要素を総合して判断しないといけないこれ、はい、問面の上がりも阻止したいんですよいろいろ大変だ先にねきっと期待っていうのもあるんですよね初難僕が安全度高いからって残してて 対面が初難重ねるも結構嫌なんで、ね、上がりに結びつくのもねうんまあちょっとそうですね、うん、急所とか切って小さの裏目も痛いんで、はい、ここはもう対面に泣かれてもしょうがないで難を選びました、はい、切りますここからはね本当にね泣かないとおっしゃってましたね。リャンワンだったり、スーワンが出ても。泣かないです。仕掛けないと。はい 唯一泣くとしたら次はチーテン、ポンテンチーテンだけの泣きはあるかも。それがギリギリあるかないかぐらいです。はい、これはめちゃくちゃ嬉しい。泣きだ。うーん、まあ切るのは数層なんですけど、あの、さっきまでね、あまりにも泣かないで来てました。ちゃんと、通層切って泣くかをね、ちゃんと答え出してから切った方がいいですね。うん 落率はどこまで上がりましたかうん、ゼロだったのが100%中10%ぐらいになりましたね。低っそんなに上がらなかったんですね。発想発想の方は40%ぐらい泣くかな、でね、でも発が本当ゼロすぎて、守備力が本当にないんでパッソポンで発がジャントで残ると、はい、守備力もねそこそこキープできるんですけどやはりこう 上がらなきゃいけない、転ンしなきゃいけないという局面でも、うん、した時の着落ちが悪すぎてそということがあっての間なんですね。そうそうそう、うん、トップ陥落は40ポイント、は4万点失う、3まで落ちると6万点。4まで落ちると8万点80失うっていうのが数字切った後に8ならなくかもパッソならでもまだ多分泣かないです僕は泣かないはいペンチーソペンチーソーとしても使えるんで 泣かないです。パーソを泣かないということは目の前でチーソーが出ても泣かないということですね。はい、まだなんとかなるっていう判断です。そうなんですね。がむしゃらにポンチ作戦にはならないんですね。はい、今この瞬間はだけなんですよ。はい、ただその今泣かないと思ってるのは本当にね一巡ごとにね変わ変わりますよ。うんうん、はい。もう安定感ありますね。こうなると、リャンカン、カンチャン部分だけは注意しましょう。 安牌の2枚もあるし老朽は泣かないんですか老朽は泣かなうん取っても取っていいね取っていいねこの順目だったら超高速ならカンチャンテンパイ取ってもいいかいいですねはいさあこれでまた変わりました、うん、次は泣きます初以外泣きますまあ、この初もうなんと初の2分1の選択がたまたまあっただけなんですけど、ね、本当に 最高の幸運になりましたね <laughs> 安全度高い牌が残るという、地仕掛けます、はい、どっちに取るんですかもうもちろん出やすさ打たれやすさで関連マンですねはい、はい、ちゃっかりジャンタもつきましたちゃっかりついたね <laughs> 本当だあとはこれをどこまでいくのかという、うん、シャンポンの変化って取ります 今だと取らないかな。取らない、このまま。はい、枚数が多い。2がそこそこ悪くない。悪くない、打たれづらいではないので、うん、枚数多い方で。まあ、特にイーマン引きなんかはね、枚数が心もとなさすぎますよね。そうですね。はい。初、E1 残り1枚ずつ。はい、あ、で、こういうのは、一応、自分の町がウーマンのそば店になってるので、はい、 あの少しでもそれ関連マン注目させないように急走これ急走想図も持ってるなと、うん、ちょっとでも想図に意識が寄ってくれたら嬉しいかなとどう見えるかですねパーソン先に打ってますからねうんまああんまりね関連マン本戦なのは間違いないけどねいやでも前に進 まなきゃいけない局面な方多いんですからねそうだね、うん、E1 がこれだけ見えてるとさすがにヤンワン絶対これだけ止めなきゃって思うのかどうなのかそうね普通にだって今数ワン通ったんでねスッツリワンが、はい、通ったことは情報としてありますけれども、うん、E 数ワンとですねうんうん サブロワンはあるのか候補として、ね、あ全然ありますねとにかくウーマンのそばは僕に578でねで、ね、5が残ってるってありえないのでウーマン周りはね冷やされ冷やされてるでしょうけどなかなかでもキムさんがこの仕掛けでねいいシャンテンなことはあまりなさそうなのは <laughs> 確かですよねそうだねそうなので簡単に打たれる牌じゃないので、リャンマンは 山にも残っていそうですそうねはいあとはね他の親はきっとこうリーチっていう選択増えると思うんですけれども他がどうか全然ダマ点あると思いますよ、はい、トイメンがもうローワンスーピンと脂っこいとこに連打なんで、ただ今、ピンフテンパイとか今、タンヤオテンパイがあっても全然おかしくないですよね、はい、でももうそれが入ってたらしょうがないですね。そうですねはい これが上がりきれるかどうか親が来ました来ちゃったねいやどうするかこれは押せない押せないですですよねはい一個も押さない一個も押さないです筋は筋さえもいかないまず現物現物が大事、現物の嘘をつもぎりでしたトイメン い局面でこの親のリーチいややらねよかったこの G1 すらねそうですね今ね、打ちたくなかったけどワンチャンスかノーチャンスか分かりませんけれどもまああの上茶のシャーチャの G1 はそこまで強いとは思わないですよねローワンも早めだしローワン3枚見えてるし 比較的切りやすい範囲ではある、はい、さあ来ましたこの3ンガロンリーチピンフドライチ5805本場7300の出上がりはいという結果になりましたオーラス、うん、なんと続行です 本当だね。はい、でもこの、はい抱きの思考は面白い <laughs> 手は仕掛けるがその後の地位だったりは、はい、そうだね基本はもう泣かないですね皆さんの手も見ていきましょううんこのような結果ギャンマンギターあと1枚いましたねあ2枚か2枚いた2枚いましたいやでも親が本当にねいい手かもしれないいい外いぞとし 弱くないイーソンというトトシなんでね、両面率ちょっとかか高かったんで、危なかったですよね。高めローピンですもんね。ローピンつも6000オール。 <laughs> 危ない、本当に。恐ろしい。うん。はい。もう、最後どうなるかといったところ、まだギリギリトップ目続いております。続いてますね。はい。はい、さあ、というわけで、オーラスがさらに続行になりました。キムさんも果たして何着で終えるんでしょうか、はい、次回もお楽しみに。